这是什么东西啊？他想高音，然后高音的吗？好，这样大家能看到吗？记得继续的关注，然后要点一下 subscribe。啊！这是什么声音完了，我去。 我觉得呢，刚刚那个游戏呢，并没有让我们开嗓，是让我们要去看医生，人生声要尖叫到，会整个流血长茧之类的吧。好，今天呢有知意跟佳琪在我们当中，所以要教大家开嗓，他们的秘诀是什么呢？大家好，我是佳琪，你也站在后面了吧？ <laughs> 好，你的开嗓秘诀是什么啊？我都会做，嗯。 就是鼻音的共鸣，对。好，让我们大家一起来。嗯。有没有特别要注意的地方？就是呢，不要喉咙用力。就是这个，这个它主要是要让你的共鸣往上跑，但是不是用喉咙用力跟身体用力的方式。所以在做这个发声的时候，你一定要用一个最柔软、轻松的方式。嗯。对。 好，让你很难哦，让你的脖子都要放松。那我唱的时候，我可以这样乱动吗？嗯，是脖子不要乱扭，只要微微扭就好、OK 啊。嗯，那我们再来一次哦。嗯，那嘴巴张开还是闭起来？都可以，都可以。嗯，或者是嗯都可以。重点就是呢，用鼻腔，对不对？ 对，让你有一个比较前面的共鸣，然后比较上面。谢谢佳琪老师，耶！下一位，噔噔，他是知意老师，嗨！知意老师跟我们分享一下你的，可以怎么样来，嗯，开嗓呢？开嗓，呃，我喜欢唱惊喜，惊喜，惊喜， <laughs> 惊喜，咦？ 想起来了，我要昏迷。呃，我的感觉是，他声音会比较前面，OK，就让我的嘴巴也尽量不要就是往外开，这样，对，的时候很容易就会变成这样子。所以唱歌唱歌不可以往外开，横调了，嗯，要上下。是，所以刚刚声音往外投射。老师刚刚的魔音是一，对不对？对。所以唱精细的感觉，来，我们大家来试一下。我会把我的食指放在我的门牙缝上，我就会咦。 咦！感觉救护车要来的感觉。是的。好，今天呢，我们有两位老师在我们当中跟大家分享，怎么样可以快速的开嗓，所以希望你们大家都学会喽。Hello，大家好！如果你喜欢我的频道跟我的唱歌小技巧的话， 请记得订阅订阅订阅我的频道，然后记得按赞，好分享给你的朋友。See you next time，Bye.